නමුදස්ස භගවතුරතු සම්මා සංබුද්ධස්ස නමුදස්ස භගවතු වරතු සම්මා සම්බුද්ධස්ස නමුදස්ස භගවතු වරතු සම්මා සම්බුද්ධස්ස ඒවං මේ සුතන් ඒකම් සමයම් භගවාසාාව අත්තියං විහරති ජේතවනේ අනාත පින්ඩිකස්ස ආරාමේ තත්‍රකෝ භගවා භික්ඛු ආමන්තේ සිද්ධිකවෝති භගතං තේති දේ භික්ඛු භගවතු පච්චස්සු සුම්භගවා ඒතදබෝජ භූත පුබ්බං වික්කවේ දේවාසුර සංගමෝ සමුපබ්බුල්ලෝ අහෝසී අතකෝ වික්කවේ සක්කෝ දේවානමින්දෝ දේවේ තාවතින් සේ ආමන්දේ සචේමාරිසා දේවානං සංගාමගතානං උප්පජ්ජේය භයං ආචම්පිතත්තං වාලෝමහං සෝවා මමේව තස්මින් සමයේ දජග්ගං උල්ලෝකෙය්‍යාත මමං නිවෝදජග්ගං भयं तन् यम् भविष्यति भयं मा चम्पि वा वालो महां हंसो हसोपय ඉමේද ජග්ගං උල්ලෝගෙයාත අත පජාපතිස්ස දේවරාජස්ස දජග්ගං උල්ලෝගෙයාත පජාපතිස්ස ඉවෝ දේවරාජස්ස දජග්ගං උල්ලෝකයතං යං අවිසති භයං වාචම්බිතත්තං වාලෝමහං සෝවාසෝපයිසති प्रजापति स देवराजस्य रजकम् उल्लोके अत वरुणस्य देवराजस्य रजकम् उल्लोके वरुणस्य इव देवराजस्य रजकम् उल्लो ලෝකයතං යම්භවිස්සති පයංවා ජම්බිතත්තං ආලෝමහං සෝවාසෝපහිස්සති නෝජේවරුණස්ස දේවරාජස්ස ගදක්ගං උල්ලෝකෙයාත අතයිසානස්ස දේවරාජස්ස දජක්ගං උල්ලෝකෙයාත ඊසානස්ස ඉවෝ දේවරාජස්ස තජග්ගං මුල්ලෝකයතං යං භවිස්සති භයං වාචම්බි තත්තං වාලෝමං සෝවාසෝපයිස්සති තං කෝපන භික්ඛවේ සක්කස්ස වාදේවානමින්දස්ස තජග්ගං මුල්ලෝකයතං වරුණස්ස වාදේවරාජ දජග්ගං උල්ලෝකයතං ඊසානස්සවා දේවරාජස්ස දජග්ගං උල්ලෝකයතං යම්භවිස්සති භයංවා ජම්බිතත්තං වා ලෝමං සෝවා සෝපහියේතාපි නෝපි බහියේත තං කිස්ස හේතු සක්කෝ වික්කවේ දේවානමින් अवीत रागो अवीत दोषो अवीत मोहो भीरुच्यं विमुत्रासि पलायीति यां च गोगिग्रवे एवं वदामि सचेतुं नाकं विग्रवे अरण्यगतानं वा रुक्रमूलगतानं वा शून्यागारगतानं वा වජ්ජේය භයං වා චම්බි තත්තං වා ලෝමං සෝවා මමේව තස්මින් සමයේ අනුස්සරෙය්‍යාත ඉති විසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණකම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදූ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාදී ममङ्गि वो विक्रमे अनुसरतं यं भविष्यति भयं वाचं वितक्तं वा लोमहंसो वासोपयिष्यति नो ये मनुसरय्यात् अथ धम्मम् अनुसरय्यात् स्वाकातो भगवता धम्म අත්තිකෝ අකාලිකෝ ඒ පස්සිකෝපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතක්කෝ විින්නුයේ දම්මංගිවෝ වික්කවේ අනුස්සරතං යං භවිස්සති භයංවා චම්විතත්තං වාලෝමහං සෝවාසෝපයේසති නෝචේ දම්මං අනුස්සරේයාත අත සං සංඝං අනුස්සරියාත සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो स्वामीजिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं तद् दारिपुरुषयुगानि एष भगवतो सावकसङ्गो वा පරිකරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්කෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං නිවෝ භික්ඛවේ අනුස්සරතං යම් භවිස්සති භයං වා චම්මි තත්තං වා ලෝමහං සෝවාසෝ පහීසති තං තථාගතෝ භික්ඛවේ අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විතරාගෝ විතදෝසෝ විතමෝ අභිරු අච්ඡම්මි අනුත්‍රාසි අපලායිති ඉදම වෝච භගවා ඉදං වත්වා සුගතෝ අතාපරං ඒ තද වෝච දත්තා අරං ඒ රුක්කමූලේ වා ශුඤ්ඤාගා චත්තාරේව භික්ඛවෝ අනුසරේත සම්බුද්ධං භයං තුම්මාපනෝසියායෝ චේ බුද්ධං සරේයාත ලෝකජෙත්තං නරාසබං අත ධම්මං සරේයාත නීයානිකං කුදේසිතං නෝ චේ ධම්මං සරේයාත නීයානිකං සුදේසිතං අත සංඝං සරේයාත පුඤ්ඤ යක්කෙත්තං අනුත්තරං ඒවං බුද්ධං සරන්තානං ධම්මං සංඝං ච භික්ඛවෝ භයං වා චම්විතත්තං වා ලෝමං සෝන හෙස්සති